bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi nga xam ne noo bokk liggéey bi Cheikh Mouhamadou Bachir mii nga xam ne mooy yor baatu jottali gi ak sëñ sëñ Mouhamad Lo mii nga xam ne eh, moom lañ dénkoon eh, wattuk dëkk bi ñu ngi nii teew wax ji nag dafa war waaye ku sañoon booy wax wax ji am njëriñ wax bi dañu wax waxu lislaam waxtu wu ne noo ngi ci mosuñu cee noppi loolu lépp nag mooy nekkal sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boolewul ak dara borom moom ak yonent bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu dem ci loolu ba tudde ba ba tudd jaamu bu yàlla kii la géel yonent bi sëñ bi léppam mi ngi jëm ci yàlla ak yonent bi dundam gépp biñ ko gisee bañ ko noppee gis foofu rek la nekk te it sunu borom li mu bëgg cib jaamam moom rek la sëriñ bi bëgg cib taalibeem te lépp itam lépp suñu borom leeral na ko digal na ko yonent bi alxuraan wàcc ci moom li war lépp te mu war a jóge ci ndigal mi ngi ci mi ngi fi li war lépp ci wattandiku tere mi ngi fi la ca des nag la koy mottali mooy bëgg lu baax rekk te yàlla tax di jëf lu baax rekk te yàlla tax bañ lu bon rekk te yàlla tax daw lu bon rekk te yàlla tax loolu mi ngi fi junniy at ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn ah du loolu la mu seesu la noppi waxuma la nag li nga xam ne moom mu ngi ci téere yi lépp ngi ci téere yi te it ñi nga xam ne ñoo fi nekkal ñoo wutu yonent yi te sëriñ bi kenn jiituwu ko ca wax na nu musta noppi ngir bëgg gindi nit ñi gindi nit seen borom wam mën leen jëmale seen borom bind na it ba fi loolu lu ñuy laajte nekku ci li ci des nag gannaaw dogalu sa borom moo xam la muy dogal yoonu kenn nekku ci moo xam li li li li li li war a def moo xam na mu koy defee moo xam li tax mu di ko def loolu lépp mu ngi ci mu ngi ci yàlla amma jaam ñi nag ñi nga xam ne dañoo topp la lislaam digle doon fas yéene doon jullit topp ndigal la sëriñ bi fas yéene sax ci li sëriñ bi digle ñun ñoom ñu ngi fi waaye ñi nga xam ne li may wax nag lépp sëriñ bi leeral nañu ko dafa wax ne danoo digal nu nekk ci lan war a nekk loolu mbooloo mépp ko moom mu digal nu ñi nga xam ne dañoo am seenu jagle nañ nañ leen nañ leen bàyyi seenu jagle loolu leer nañ loolu sëñ bi wax kon mbooloo mi la ñuy waxal waxuñu ñi am ñi am seen seen seen am jagle ñoom suñu yoon nekku ci am seen diggante bu dee jullit boo xam ne ci sëñ Tuubaa la aju loolu suñu yoon nekku ci kooku moom mu nga ca lislaam mu nga ci jullitam muy bu dee nga xam ne taalibi Sëriñ Tuubaa itam Sëriñ Tuubaa rek la yaakaar te loolu dëggu ci moom mi ngi ci li sëñ bi bëgg li sëñ bi digle te bëgg li nga xam ne moom la sëñ bi digle moom la bëgg ci taalibeem loolu lépp leer na amaa nag njubadi réer topp sa bakkan topp ndox yu àdduna ne ci lu la neex ah jullit bu ko def ak sa borom taalib bi sëñ Tuubaa bu ko def yaag yaa yaa yaa ba tey yaag sa borooma ndax sëriñ bi mos a juyoo ak boroomam réeruwul ak boroomam la boroom bëgg rek la boroom digle rek moom la digle la boroom bëgg moom la digle la boroom tere moom la tere loolu mooy lislaam ci loolu la sëriñ bi jeexalu dundam li mu fi nekk ci loolu rek la nekk la fi nekkee kon nag loolu dëgg la faaw nu tàmbali cosaan cosaan li waaye li ci am solo moo di sëñ Béthio dëgg la ci lislaam la juddu ci ñooñ sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu jox gi mu jox boppam sëñ Saaliw sëñ Saaliw kon waxoon naa ko njaboot gi muy sëñ Saaliw ak xaali sëñ Xaadim moo jëkkee wax ak ñoom dama leen ne sëñ Bàcce moom suñu yoon noppi nañ ci suñu yoon nekkul ci moom dañ ko bàyyeeg suñu borom ak sëriñ bi waaye nun mbooloo mi nag li fi sëriñ bi bàyyee rek nañ ci nekk loolu laa leen sant ne nekk leen ci loolu bi ñu amee dolli ko gën a jaaxle suñu diggante ak mbooloo mi ma ne leen dem leen loolu yi ma leen wax dem leen wax kon moo ko nekk leen ci na nekk leen ci mbooloo ma ku ci ànd ak yéen alhamdulilah rabbil alamin ku ci ànd ak yéen sànni leen ko ci sën ba ci àll ba boobu laa ko waxoon boobu la jeexoon kon li nga xam ne mooy yi xew mooy li xew coow li fa tabaaraka la bari na ndax mbooloo mépp ku bokk te kenn ku ne am na ci wàll loolu moo tax coow li bari waaye bu doon maag ñoom rek bu doon maag ku teggi yoon wa rek ci àll ba laa koy sànni sama yoon nekkul ci moom yoonu Sëriñ Tuubaa wi kenn mënu ko yàq liggéey Sëñ Tuubaa bii mu fi bàyyi kenn mënu ko yàq waxuma la waxuma la ko yàqu ku yàqu moom jërte jërte amul ba jërte sonn jërte xalaat sànni leen nañ ko sànni ci àll ba waaw loolu rek moo ci moo ci moo ci warte waaw sànni ci sën ba rek lu bon nag ci sën ba rek lu bon moom sën ba rek ku teggi ndigalal yàlla teggi ndigal sëñ Tuubaa wàcc fa bëggu su bëggu suñu borom gi wàcc fa bëggu sëriñ bi gi nun su xamatuñ ci yow dara kon nanu góorgóorlu soxna soosi fa fa ma jëkkee wax ak moom ca njaareem ca tamxarit ga wax na ba àggal wax ci ne ñoom ci ndigal la ñuy wéy ma tontu ko ba ma ko tontu dama ko ne yaa ko ma ne ko ma ne am na loo xam ne soxna si wax léegi moom nee na ci ndigal ngeen la ñu la ñuy wéy ma ne ma ne ko nag ndigal ak tere nag ñoo ànd mosuñu duñ tàggoo foofa rek laa cee mën booba bi mu delsee fii yaatal naa wax ja lool ci bëgg a teqale dëgg ak fen kon soxna ay da waxoon naa ko ni ko fii li mu bëgg seen bopp li mu li mu bëgg suñu bopp rek li mu leen bëgg li mu bañal suñu bopp moom li mu leen di bañal loola toog na ma wax ko waaye ni ma dégg mu waxee ndax man dara du tuum ba léegi eh, la ma waxoon laalu ca dara ndax nee na dafa dafa ñëw ma teral ko wax ak moom foofu la yem ci waxam ma gis la ñuy def kon moom ma nga ca lem nekkoon ma nga ca lem nekkoon ah, kon la ma waxoon Saliou ñoom rek ginnaaw nun ginnaaw jees lisan amatul jees lisan bu jees lisan amoon amatoon am na loo xam ne bu xewee dañ leen di rey wala ñu fa wala faagaal lañ ne ko ak ak bomb waaye loolu yàlla soppi na jamonoom yàlla soppi na jamonoom loolu loolu loolu nguur gi rek ñoo ñaam boobu sañ-sañ te ñoom bokku nag ñoom ak jublu ak doxin ñoom doxin adduna la ñuy doxal noonu nag yàlla doxee du yàlla doxee doxee noo nit ku jëm ci yàlla noonu lañ doxal moo tax ñoom dara loolu loolu ñoom dañoo ne ci xam nañ li ñu war a nekk li ñu war a def xam nañ ko ñoom ñu ngi ci waxuñu leen dara waaw xam nangu nañ li yàlla dogal waaw li war li war su suñ si war suñu digganteeg non góor bi xam nañ ko laaju na ko kenn Serigne Touba mi ngi fi liggéeyam bi bépp mi ngi ci loxol colonialiste si te yàquñu dara ci lim lim nekkoon suñ borom far ko ba ci ba ba si fii tey kon moom moomee di sëriñ bi ba mu jóg jëm ci boromam jóg woo nit ñi bëgg leen a gindi jëme leen seen borom bëgg leen a woo ma jëme leen seen seen seen borom ca loolu rek la ma sa nekk waaye ci loxo yi tox toxay lan toxay tubaab yi lan lañ nekk la nekkoon kenn yàqulu ci sa morom dara ñee ña nga ci lañ lañ doon def ba léegi moom it mu ngi ci lem nekkoon ba léegi kon daal soppiku fi ah ñu ñu jàdd yoon wa fétal di dang dangi di wéy loolu su yoonu kenn nekku ci ñoo ñoo ñoo seen bopp ñoo yàlla sëñ Tuubaa foofu la nekk ah te nun la fi bàyyi noo am tawféex mu bàyyi nu fi yàlla boole nag moom waaw kon nun waruñoo xeer waruñoo waruñoo da leen war a nekk mel ne kuy weeru fetal di diir ba mu ba muy ba muy wax ak njaboot ga day day day diirloo ku diir ne ku ku ku diir ne ñu ne ko mu ne ko loo gis mu ne ko gis naa nangam gis naa mu ne ah ku diir ca la ngay diir rek ngay ngay nga sa bët di tege moo di tax a jam kon leer na soxna Aida Diallo li ma ko wax fii leer nañ li ma bëgg sama li nu bëgg suñu bopp noonu leen leen bëggal li nu bañal suñu bopp mu leen leen bañal ñoom nag ñoom moom seen bopp lii yàlla daa may liberté jàmm yi ci maanaam ci maanaam ci saayir si fii ci àdduna ma dafa mel ne dafa leen may dafa liberté lu waaye neex def lu wax ne mel loolu yoonu kenn nekku ñoo yàlla ñoo bis ci ba yoonu kenn nekku ci ku waay lu waay neex mën nga ko mën nga ko def nu way neex mën na ko mel liberté am na ginnaaw kenn reyatul kenn wax waxa fi des te wax ji amul benn njariñ ah, kon kay ñëpp ñëpp liberté nañu waaye nag xàll bi day ngi fi yoon waa ngi fi waaw goudron ngi fi goudron baa ngi fi bu yaay ñëpp waaw ku bëgg a dem jaar ci mën ngaa mën ngaa dem ama ku jaar nag fu la neex fital di def la loolu yoonu kenn nekku ci yaag yàlla yaag sa bopp ak yàlla ak bis bañ ci ba ak ak ak sokuraat sa ak ak ak ak bàmmeel ba ba ba ngay ba bis bañ ci ba dara dara dara réew ci lépp lépp mi ngi ci kanam di di di nekk lépp ni ñuy gisee nii li li ñuy gisee nii yëf yi noonee noonu la loola loola gën a leer foofu la gën a fese kon bu yàgg ba ma tàmbalee di laabiré dama daa wax rek nan góorgóorlu ci njub ndax njub mooy buntub lépp lu baax njub mooy buntub lépp lu baax boo jubee xam sa diine yomb la jëfe sa diine yomb la boo jubul dara lu baax du du du yomb waxuma laa waxuma laa sa diine waaw boo jubee mën a mën a mën a xam sëriñ bi boo jubee ci ngay mën a dundi sëriñ bi sëriñ bi dara du dundam lu dul yàlla rek nekk ci yàlla rek nekk ci yàlla rek waaw nekk ci yàlla rek moo di moo doon dundam loolu dëgg la xat ga sax duñ ko sa xeeñ waaye nag xam nan xam xam xam xam nan la la xam nan yoon fa yoon moom nu jaarloo xam nan ko nan ca tegu rek ak nun doon nun doy doy ak nun ñàkk-ñàkk solo nan doy nan tegu ci yoon wa rek moom ñëpp a ko ñun ñoo am suñu bopp fi mu ne ginnaaw jaas yi moom amatul ñëpp moom seen bopp lu waaye ndax def ah te kenn du ci mën dara wax wii wax gi ba yent ba mu ñëwee ba léegi ñi ngi wax kat yaa ngi wax waaye yàqu di muy gën di yàqu wax ji moom nag mel mel ne moom ginnaaw ginnaaw jeesi dem na moom ah, loolu loolu rek la loolu rek la nanu góorgóorlu bu baax ñun ñëpp laa wax nag ñun mbét mbooloo mépp nan góorgóorlu mu mag ak góor ak jigéen mag ak ndaw nan góorgóorlu ci njub ndax njub mooy bunt bi ku jubul dara bëggoo wutoo jël jël ngay wut dara ku jubul jël ngay wut dara kon nan dellu suñu bopp ñun ñëpp xool suñu bopp kenn ku ne fa nga toll la nga ca la nga la nga ca nekk ci njub nga sant ko yàlla waaw la nga ca mun nga góorgóorlu ci sa bopp ñaan yàlla mu mu mu mu mu wommat la jub rek mooy lépp yooyu yëpp njubadi rek la xeet yooyu yëpp yi ñuy gis yëpp njubadi rek la waaw waaw bu ko defee njubadi nag daal daal daal lay andil nga nga nga sànq sa diine ginnaaw da nga ab julli ngay woote waaw te yaa ngi ci njubadi da ngay daal di da ngay da ngay da ngay da ngay daal di sànq sa diine loolu njubadi loolu lay jëkk a andi. bu fekkee ne da nga jëm ci sëñ bi boo jëmee ci sëñ bi sëñ bi moom am na fula du juyewul ak boromam ci musta juyee ak boromam ci dara dara dara dara dara du réer ak boromam li boromam bëgg moom la bëgg li boromam bañ moom la bañ. li borom digle moom la digle li borom tere moom la tere lu waay xam nag noo lay ndax nag comme na lu waay ndax na nekk mën na caa nekk boo gisee moo xoon ca boobee xamoon lii rek la xam na lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir ñun ñuy wax ak ñëpp nañ nañ dellu seen xool seen bopp nañ dellu xel xool seen bopp ba xam ñoom ñu ngi ca digg yoon wala ñu ngi wala wala wala ci luñ nekk waaye nag sëñ bi sëñ bi sëñ bi julli la julli la sëñ bi sëñ bi sëñ bi loolu neex wax loolu neex def lu wax ne mel ah waaw